assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar. xush kelibsiz sizlar bilan men xurshid bo'lak aziz do'stlar bir yuz yetmish uch dona biletimiz bor ekan bosingizlar agar hozir tom ketsa bu kech kun finalni kuting inshaalloh bilet narximiz 500 rubldan iborat общий количество biletlarimiz uch yuz to'qson dona e, bilet narximiz 500 rubl ekranda zero masafa yozma qilingan количество призlar oltmish donadan iborat главныйsi ming dollar gazini bosing besh rubl bir omadingizni sinab ko'ring mumkin ming dollar sotib yuborib qolishingiz mumkin hammalaringizga omad faqat patishkada bo'lib qo'llab quvvatlashda to'xtamangizlar gazni bosing салом алайкум дӯстони азиз салом алайкум бародарон хуш омадед як сада ҳафтоду се донаи дигар билет мондагӣ нархи билетон панҳсад тобо экрам аз левам аз саф приязи надорад опси калиса билето сесад навад нӯ дона иборат аст опси шаст донаи дигар ҳизор ҳастанд лавзиш ҳазор доллар гашт аз лайсирин агар оҷи тамом шавад имшаб финалша мегзоранед фақат адешкада бошед